240 сая тонны нөөцтэй ордтой 100 мянган тонн цувмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Ашиглалтанд орсон нь одоо өдрөөс эхлээд зарим хүмүүсийн одоо арааны ширс насгар чиглэсэн л дээ. Ян зүрийн захирлууд хамлагдсан, мэрэгжлийн бус, хулгай дээрм одоо өнгөрсөн хугацаанд зөндөө явсан. Ашигт нотолын лицензийн хүртэл хүмүүс авцсан байсан. Буцааж авсан. Ийм л юм болсон л да. Тэгээд 11 оноос эхлээд энийг одоо авах одоо бизнес улс төрийн бүлэглүүд араа зохиож эхэлсэн. 10-аас 11 онд одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг нь хурам цаасын үйлдвэрлэсэн. 13 онд концессийн жагсаалтанд оруулсан. 14 онд концессийн гэрээ нэртэй ийм ловрын цаасаас үйлдвэрлэсэн байдаг. 14 онд Монгол улсын засгийн газар Монголд ганцхан байдаг одоо энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг концессийн гэрээгээр өгөх шийдвэр гаргаад тэгээ тендер зарласан. Энэ тендерт одоо Солонгосын Поско, Интки Меско стил, ICM бүгд найрамдах хятад ард улсын Боган, Хятадын машин үйлдвэрийн корпорац гэх дэлхийн алдартай 5 компани энэ тендерт ороод Монголд одоо бүртгэгдээд 2 жил болсон үйл ажиллагаа явуулаагүй. QS гэдэг компанид энэ 5 компани навс ялагдсан байдаг. Яг энэ үеэс эхлээл одоо ингээд лоер хэлсэн л дээ. Ягаад лоер гэж нэхэ зэрэгэл ерөөсө 1.3 их найт төгрөгийн одоо хохирол учирсан байна. 110.2 тэрбум төгрөг нь QS менежментийн төлөөр гэж гэрээнд байхгүй. 108.3 төгрөг нь ханшийн тэгштгэл 56.5 сая доллар нь ямар үйлчлэгээний төлөв нь тодорхойгүй 154 тэрбум төгрөг нь урчилж одоо төлсөн зардлаар бүтээгдсэн менежментийн төлөв их мэдээр ингээд ингээд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрээр цаггүйж болсон. За дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нэрээр QSL аваад өөрснөө авчихсан 314 тэрбум. Байлын байгууллагын үнэлгээгээр 679 сая долларын бараа бүтээгдэхүүнийг 373 гээд нэг дахин бага үнээр үнэлээд 840 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан. Гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй. Хуурай нойтон байж болох үйлдвэр байгуулна гэсэн байхгүй. Цахилгаан дамжуулах чумыг өөрийн хөрөнгөөр барьна гэсэн төсвөөс одоо мөнгөний гаргаж гээсэн. 33.4 км замыг одоо баримт ашиглан шилжүүлнэ гэсэн бол 183 тэрбум төгрөгийг төсвөөс автсан. 95 км авч замыг бас төсвөөс дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг 300 мянган тонн болон өргөдөх гэсэн одоо хэрэгжээгүй. Ингээл нэг төрийг төгс тонсон нэг ийм хулгай байхгүй юм. Энэ бол нөгөө эзэнгүй төрийн эмгэнэл гэдэг бол одоо яг энэ байна. Үнэхээр харамсалтай байгаа байхгүй. За ингээд энэ э, төр давсан хоёр захирлын нүүр үзээ явж байгаа. Дугаржаа бол сайн ажиллах ёстой. А хэрвээ муу ажиллах юм бол би дархан сонгосон гишүүний хувьд бол зүгээр соохгүй шүү. Өөрчлөлөх санал тавина. Энд олон одоо асуудлууд 100 э, мянган тонны энэ одоо цөв мөлийн үйлдвэр 25% нь ашиглаж байгаа шүү. Тэгсэн мөртлөө одоо асар их хэмжээний одоо баялаг нөгөө хөдөр олдвардаа гараад идэг. 1650 хүний орон тоотой энэс 100 280 хүн сул зогсож байгаа. Гэх мэт асар их олон одоо ийм асуудлуудын цуглагдсан байгаа байхгүй. Тэгээ эндээс бол одоо юу гэхээр энэ тэр Монгол ган цогцлбор юу Монгол ган цогцлбор хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Монгол улсын одоо энэ төврийн хэрэгцээ нь 700 сая тонн байгаа шүү дээ. Энийг 350 тонны одоо хангах тийм одоо үйлдвэр байгуулна гэдэг. За энийг байрах ёстой. Төр мөм менежер гэдэг юм одоо яриад байгаа. Төрм уу менежер биш. Тэр төрөөс томилт авч явж байгаа улсууд ажиллаж чадахгүй байгаа шүү дээ. Улсад төлөөгөө татвар нь одоо 122 тэрбум төгрөг. Орон нутгийн төлөх нь бас одоо 1.4 тэрбум төгрөг өдөр болгон асуудал болж байгаа. Гэх мэт юм маш их олон асуудлууд энд төрөмтлөгдсөн байна. Ойр хугацаанд шийдэх ёстой асуудал дээр 3 сая тонн зэсэм юу өдрийн байжмлыг тийх вогоны асуудлыг одоо Эрдэс Монгол компани шийдэх ёстой. Яамн шийддэг юм уу? Засгийн газрын шийддэг юм уу? Энийг шийдэх ёстой. За тэгээд цаашаага тэр цахилгаан хангамжийн асуудлуудыг шийдэх юм шаардлагатай. Хаягдл төмрийн одоо тэр менежментийн асуудлыг шийдэх юм шаардлагатай байна. Энийг хөрөнгөний биржээр дамжуулаад энэ худалдах, дэлхийн зах зээлийн үнд хөрвж худалдах чиглэлийг одоо эрхэм болгож одоо ингэж ажиллах хэрэгтэй. Олон нийтийн болох хэрэгтэй энэ компаниг. Үйлдвэрлэл орлуулалт олбор борлуулалтыг нэмэх, бүтээмжийг нэмэх замаар одоо энэ ажлын цалин нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг шийдэх маш их олон асуудлууд тулгарсан байна. Энийг За асуулт